O, a imaš trobentice? Ja. A veš, da piskajo? Ja. Ali narediva namaze in jih okresiva z jedilnimi rožicami? Ja.